Hola, buenas, ¿qué tal? Es el tercer video sobre Darktable y para quien no vio los dos pasados acá dejo la tarjetita. y ese video voy voy a hablar un poco de módulos que uso el grupo tono y el grupo color, ¿vale? Empecemos de una Então, seguimos com com essa foto do né, gato e e los ajustes básicos, eu entro no grupo tono. Então, el grupo tono, ele, ele vai modular todo que é bricho sim sim modular o color, não né? então ele ele não não no toca em ele color ele vai alterar brilho e isso. Então ele ele farruga muito com os negros e brancos assim. Desse grupo eu uso esse módulo de película RGB, né? Porque isso foi descobrido depois assim, né? Eu descobri, descobri isso por intuição assim, assim. Eu vou eu vou ir movendo, assim, rugando, né? Depois eu estudei vi que super útil para fotografias mais subexpostas. então ele é super bueno para levantar as as luzes. Eh. <laughs> O sea, si foto que quizás saiu com pouca luz, essa opção te pode ajudar a resgatar a foto, ¿no? Yo descubrí así e y, me gostou assim como dejaba as fotos, Entonces, no sé, queda como sugerencia, eh, explore, assim, Não importa, agora não importa se, sabe ou não sabe o que é cada coisa, pero juega la setita para allá, para cá, vê se te gusta. Não digo que isso é o correto, pero pero es el visual a los finales de tu foto y es la visual que, queda como te guste, ¿no? que tiene que ser. Es tu perspectiva. Entonces, película RGB. Según la propia definición del manual de Darktable, dice que ese módulo reproduce la respuesta de tono y color de una película clásica. Vale. Então, acá, que eu muevo? ¿no? Né? mover para que vocês vejam como cambia a foto. Uh, é, tengo el gris medio, la, la, exposición blanca del blanco puro, né? então Entonces el blanco puro hasta chegar ele gris medio, ele negro puro hasta chegar al gris medio e a escala de rango dinâmico que mueve os dois juntos. então se se yo subo esse blanco ele vai, vai parecer que vai explotar de tanta luz, né? Olha. como ele ressalta a luz. E o negro igual. Eu posso intensificar o negro total, assim. Então, aí sempre que tomar cu cuidado com com excessos, não? Salvo é o que queira, não? Pero quando tu vai muito, explota muito um módulo, ele tende a criar ruídos e a foto não queda assim tão tão bacana, assim, não que sé yo. aí que buscando um intermedio, Mas não quero forçar tanto. então k já estamos logrando um pouco, eu estou logrando um pouco o que queria buscar, não? Eu queria fazer uma silhueta, então acá eu clico para mirar como está Yeah. Vês como o gato já está sub, sub, subexposto assim. Ou seja, não é uma fotografia para histograma clássico, vale? Você total histograma já está pendendo a cara à esquerda. Né? Então nos indica que já estou subexponendo a foto. Assim. Depois eu sacar um pouco de negro. Isso aqui. Yeah. Depois eu também entrar em aparência e dar um pouco de contraste desde aqui. y, no muevo más nada Y en colores, yo solo quiero hablar de zonas de color, que recuerda que he hablado de la saturación ¿no? en el video pasado. Entonces yo prefiero mover la saturación acá, ¿no? ¿Por qué? Porque acá yo puedo elegir el color que quiero saturar y nada más. Yo vengo en el gotero, por ejemplo, yo quiero solo saturar esos tonos de amarillo acá. Entonces cuando yo clico acá, él crea una línea acá, ¿no? le marca exactamente el tono de, ese amarillo. Entonces yo, yo modulo esa línea acá ...y mira la foto como el amarillo va saturando. Mira. Y bueno, y el tono, igual tú puedes jugar con el tono Mira cómo va quedando. Yo no quiero mover mi tono. Hasta ahí. Um. Ya, de, de, de ese grupo de color Aí só uma outra coisa que me pareceu interessante, que é o mezclador de canal. Não, para essa foto não usaria, pero aí acá, eu posso elegir el destino gris, por exemplo, e me vai transformar minha foto. Mas, por exemplo, se eu clico acá, vai transformar em em blanco e negro. É, não é isso que quero nessa foto, pero em essa em esse módulo destino gris, ele el manual ele te dá umas opções que me parecem bacanas, assim. Então ele te dá tipos de película. Então se tu és um fã de analógico, tu pode elegir a película que te gostava, o que usava Kodak, aí forte. y te da unas configuraciones así. Entonces esas configuraciones tú puedes ajustar acá y va a lograr un tono parecido a esa película, Me parece interesante compartir eso. Entonces, para esa foto yo no quiero eso en realidad. La vuelto. Vale. Yo regreso acá Então, acá vamos ver como como era antes e como está quedando. Né? Então clica na instantânea e mira como como ha cambiado a foto. Né? Mira os tons de amarelo. Isso. Né? Quando já termino esses três módulos de regresso ao módulo de ajustes básicos e dou uma checada assim quizás arreglo um pouco o contraste de novo porque conforme eu vou cambiando o tono e o color eu posso querer cambiar aqui Y una vez que tú estás satisfecho con tu foto, tú ven, viene a mesa de luz y la exporta, ¿no? Elige la carpeta de destino, la calidad de la foto, 100 o menos, depende de lo que quiera. Por ejemplo, las redes sociales yo costumo exportar con 90 Depende. Se tu quer, por exemplo, imprimir essa foto, eu sugiro que tu cambie de JPG a, a TIFF, por exemplo, que é melhor para impressão, né? etc. Vocês eu dou acá em exportar e já, isso é tudo. No próximo vídeo voy a hablar sobre el ruido, el ruido provocado por uso de ISOs elevados y cómo recuperar una foto con mucho ruido. Vale. Entonces, hasta luego. Nos vemos.